pessoal, o vídeo de hoje vai ser uma comemoração da festa junina na sanfona. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade aí.